የኛ ሙሽሮች ደስ ይበላች ደስ ይበላች ታላቁን ጸጋ መርጦ ሰጣችው መርጦ ሰጣችው ደሞና አብቦ ይዝለቅ ጎጇችሁ ይጽና ቤታችን የእኛ ሙሽሮች ደስ ይበላችሁ ደስ ብላችሁ ታላቁን ጸጋ መርጦ ሰጣችሁ መርጦ ሰጣችሁ ደምቆና አብቦ ይስነቅ ባረከላ ይውደደው እኛ ስውድና